哇，系咩样嘅屋？好嘛，哇，呢间就系咩样嘅屋啦，好多嘢喎。开出嚟咧就系咁大间噶啦，呢度咧仲话咗俾你知咧里边有啲乜嘢啦，同埋佢有一个门铃噶喎，只要入咗店咧就会有叮当声噶啦。叮叮当，当。 你做乜匿入去啊？嗱，呢個咧就係嗰間屋裏边嘅嘢啦。咁我哋開埋個雪櫃啦，好冇？ 教你咧啲貼紙咧點黐嘅喎，Z B，好大工程。喵。咪嚟啦，開呢個箭啦，好打開佢。 系啊，再佢哇，你有咁多咩嚟型嘅嘢？好啦，咁我哋而家将佢摆翻入间屋度啦。系我衣架。厕所。 整好咗间屋咯喎，係咪啊？咁我哋而家開始玩啦！我哋而家翻屋企先，咩时候你开门啦。開門啦！開開門啦！開啦！ 没有东西。开个四六个。就这呀。啊，放好放美的，我很我们的相信。 本当に。 cái mascara hơi 강하다 그러니까 나도 이거 어? 얘는 어디까지 다 나갔대 엄마야 아니 엄마도 언니 저 아미우 예 고고고고고고고 아 이거 안개 탈장 와 그러면 là chả không mua quá nè 你会介绍小朋友玩呢个玩具呢？介绍。咁好啦，我哋下次再同小朋友玩过啦。拜拜。再 <laughs> 见。